खत्म होते ही अषाढ़ मास समाप्त होने के बाद शिव और उनके भक्तों का प्रिय सावन महीना शुरू हो गया इस पूरे महीने में भगवान शिव का विशेष श्रृंगार किया जाता है कहा जाता है कि भोलेनाथ के हाथों में विराजमान त्रिशूल के बिना उनका श्रृंगार अधूरा रहता है शास्त्रों में त्रिशूल को भगवान शिव का प्रतीक माना गया है लेकिन इसे इतना महत्व आकर क्यों दिया जाता है आइए जानते हैं कि त्रिशूल के बिना शिव की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती शास्त्रों में बताया गया है कि त्रिशूल को भगवान शिव का अहम शस्त्र माना जाता है त्रिशूल की पूजा करने को शिव की पूजा करने के बराबर माना गया है ज्योतिष शास्त्रों के मुताबिक सावन माह